Welcome back again to my channel. And for today's video, magkakaroon tayo ng konting haul lang naman. Ito yung nag-sale yung Ever Belena tsaka Careline, which is yung 38 pesos sale nila. So, wag na tayong magpa-keme-keme dito. Diretso na tayo sa haul natin. Let's go! Meron ako actually listahan para sa haul ko. Pero, suddenly, nung nagpunta ako sa Watson, wala na. Out of stock na siya and yung iba nakuha na kasi umagang umaga pa lang, kumbaga parang kakabukas pa lang ng mall, naubos na siya and yung iba nag-hoard na rin through online. So, ang ginawa ko kasi is nagpunta na lang ako sa SM Department Store kasi sobrang haba na ng pila sa Watson Girl ipapakita ko na sa inyo kung ano ba yung mga nabili ko. 38 sale ng Careline at Ever Belena. 3 lipis. I bought Lift Define. I have two of them. Ito siya, guys. And then, I have here Crease Matte Liquid Lipstick. Ito siya. So, later on, mag-swatch tayo para makita nyo kung ano yung color niya or pigment niya. Something like that. Meron tayong tatlong blush on din dito. Meron akong Milkweed Matte Blush On and Rosewood Matte Blush On on. And also, meron ako ditong Careline Oil Control Blush On. So, ito siya guys. Starlight Shine. Ayan. So, lahat yan iswatch natin later on. Pakita ko lang muna sa inyo kung ano yung mga konting nabili ko. And the last two product I have here is Careline Stick. And I have here the Ever Belena Sculpt Strobe Stick which is in the shade Dip. Ito siya guys. So ngayon, ang gagawin ko is swatch ko siya and then kung ano yung pwede kong ilagay sa mukha, yun yung gagamitin ko. Kaya bare yung face ko and masyado akong lumalayo sa inyo guys ngayon. It's because medyo nagbe-breakout ako and talagang kitang-kita nyo. Actually, ayan oh, may pimples pa ako dyan. Tapos medyo pinagpapawisan na ako guys eh o. Oh. Ayan o, oh, ba oh, diba? Kitang-kita, labas na labas sila ng mga pimples. Para bang na-ECQ din sila. Magdala Magdiretso na tayo sa swatch. Okay, so una nating swatch yung kanilang lipstick. Lip Define here. Ito itong dalawa, iswatch natin sila. 24 months to kapag na-open nyo na siya and the net weight is 2.5 grams. So, ganyan siya guys. Para siya Revlon. Ganyan siya guys. Ayan. Ito yung start mo. Tapos, tingnan natin kung gaano siya kahaba. Ayan. Ganyan kahaba yung 2.5 grams. Yan, ganyan. Maganda siya kasi bumabalik pa siya. Good thing. Kasi yung iba hindi na bumabalik. So, dito ko siya ilalagay. So, ito si Stark Mauve. Tatlo lang din naman yung ating i-swatch. Medyo, yun, yun, mauve siya na pagka-pink. Ganyan yung color niya. Uh, Dusky Rose. Ito siya. Lift Define din siya. So, ito siya, guys. Nakatingin kasi ako sa screen para makita ko kung tama ba yung pagkakaswatch ko. Kung medyo malayo. But, ito si Dusky Rose. Yan. Tapos, punta tayo sa last but not the least na lipstick. I have here the Chris Matte Liquid Lipstick in the shade of Life. Tingnan natin kung magkakabuhay ba talaga yung ating lips dito kapag uh, ginamit natin siya sa ating nguso. Uh, ganito yung packaging niya, guys. Yan, ganyan. Crystal. And, tapos, andito sa taas yung uh, shade niya. Ngayon, iswatch natin siya. So, ayan. Dito ko siya iswatch. May bandang baba. Ayan. Para makita niya. Ayan. So, ayan si Life. As I can see on the swatches, guys, ha. Ito kasi, syempre, mauve siya. Tapos, ito may pagka-chocolate si Dusky Rose. Para siyang ano eh, ito may pagka-red mauve. Tapos, ito meron siyang pagka-mauve rose. Yung parang mauve-mauve yung kulay. Pero Dusky Rose kasi yung sabi eh. And also, ito, pink na pink siya. Hindi ko alam kung babagay ba to sa akin. Pero, para siyang Barbie pink. Ganyan yung kulay nila eh. Papunta tayo dito kay Sculpt Strobe Stick. I got the shade in dip successfully. Yan, nakuha ko pa siya kasi iisa na lang ata to dun sa na-purchase ko dun sa department store. Kasi nga, ang bilis mag-hoard ng mga tao. So, ang net weight nito is 7 grams. Actually guys, may nasasabi sila na manufacturing date nito is, as I've noticed ha, dun sa mga nabili ko, yes, dito sa Careline, yung iba manufactured date nila is 2018 and 2019. Pero naman kasi, ang binuksan nyo siya guys, 24 months yon when you open it. So, we have have here their contour. Ganyan kadami yung contour nila, guys. And then, tignan natin yung highlighter nila. So, ganito yung highlighter nila, si strobe stick. Ngayon, i-swatch natin sila, both of them, para makita natin kung ano yung color nila. Dito na lang sa baba. So, itong i-swatch ko is si contour. Ito yung contour ng dip nila, guys. Ayan, ganyan yung color niya. Ko alam kung dip na ba to sa paningin nila. And ito naman si highlighter niya. So, ito yung contour and And then, ito yung si highlighter. Ngayon, tignan naman natin yung isang highlighter na binili natin. So, ito naman si Caroline Bim Stick. Ito naman ang net weight niya is 5 grams. So, ganito siya. Parang may hindi ako magandang nakikita. <laughs> Tingnan niyo yung design niya. Parang mayroon akong hindi magandang nakikita sa kanyang... Oh, ganito lang pala siya karami. Ganyan siya, guys. So, sa 5 grams, ganyan siya. Tingnan niyo, parang kakaiba yung size niya. Hindi ko ba maintindihan bakit ganyan? ba? Diba? Bakit ganyan? Caroline. Okay naman, bumabalik. Twistable pa naman siya. Tingnan natin yung kanyang shade. na natin kung gano'n siya ka-beam. Ayan yung beam na highlighter. So, what I can see here, guys, ha, ah, kitang-kita ko yung pagiging highlighter niya. Kumbaga, kitang-kita ko yung mga chunky na glitters dito kay beam kesa kay, kay strobe stick na isa. Mas pino, tsaka parang mas wala masyadong visible na glitters kay ano, kay strobe stick. Diretso naman tayo sa ating uh, blush on. So we have here two two blush on matte and I have here the all control blush on. So ito naman ang ating isa-swatch. So unahin na natin tong dalawang magkamuka <laughs> na blush on na binili ko kasi sila ay parehas na matte blush on from ever Belena. So, I have here first the milkweed. Ang net weight niya is 2 grams. Tingnan nyo, ito yung likod nila. And kung mapapansin nyo dyan, is yung manufacturing date nila is 2018. So, since ngayon ko lang naman siya mag, uh, gagamitin, i-start ko yung counting from this month until 24 months when you open ko pwede siyang gamitin. Ayan, ganyan siya. And let's watch it. So, ayan. Ganyan siya. So, it looks like brownish terracotta look. Pero ganyan siya. Ayan siya guys. So, oh. color ng blush on. Tapos, pag plinend. So, mamimili ako ng sa tatlong blush on. And then, try natin si Rosewood, kalapit na village. <laughs> Kasi Rosewood din yung katabing village namin. Eh. Share ko lang. <laughs> So, ganyan yung color niya. It looks like nude pink actually. So, ayan siya. Ayan yung kanyang shade. Tapos, i-blend natin sa, sa baba. Tignan natin kung blendable siya. So, ganyan siya pag-blend. Ayan. Ito yung rosewood. So, ngayon, punta tayo kay Careline. Ito yung last but not the least product ng blush on. Kasi konti lang talaga yung nabili ko, guys. So, I have here the Careline All Control Blush On on the shade Starlight. Tignan natin kung magiging starlight and shining ba ang ating face. Let's see. Parang namumukhaan kong parang parehas sila ni Milkweed. Ah, hindi naman. Akala ko pareha sila ni Milk milkweed, judger. So, ayan yung color niya. Then, blend natin. Kaloko yung pigment niya. Hindi naman sila magkamukha, di ba Pero ito, magkalapit sila ng color. Parang medyo pigmented yung kulay nito. So, ayan si Starlight. So, ngayon, magde-decide ako kung anong gagamitin ko sa face ko. And then, ito, sa mga nabili ko pala, ito lang yung parang may free. Ito si Careline, meron siyang free na ganto na parang puff para sa blush on. And let's start the makeup. So ngayon, gagamit lang ako ng um, pang-contour. Gamit ako ng kanilang scalp strobe stick. Ilalagay ko lang siya sa mga pinpoints na kailangan kong i-contour. Siyempre, contour natin yung ating ilong, kahit wala, para at least, oh my God! Yan. Tapos lagyan natin yung noo natin para hindi siya mukhang paliparan. Ito sa ilalim ng ating lips para magmukhang fuller siya. Para mukhang pouty. So ngayon, gagamit lang tayo ng beauty blender and then we'll blend it out. So ngayon medyo nakulangan ako mag sculpt dito. Parang hindi pantay. Parang nabura ko ata yung linya ko dito sa kabila. Lagyan natin ulit ng linya. Lang. Ipilit natin na magkaroon ng ilong. Dito na lang tayo magkakailong. Besh! Ayan. Medyo lumiit ba? Parang wala nang pagbabago. Char. So, ngayon punta tayo sa kanilang highlight part. Ito ang aking ipang-highlight para mukha tayong may ilong, tapos ito, lalagay tayo dito sa cupid's bow. And then maglalagay ako sa tear ducts ko. Para mukhang buhay na buhay yung aking mata. Tapos i-highlight ko din yung ditong part. So dito din, kabila. Maganda talaga pag kinakamay eh, no? Wet look! So next na tayo, mag-eyeshadow ako. And gagamit tayo ng lipstick, tapos ng highlighter. So ngayon, ang gagamitin ko is itong kanilang Lift Define, tsaka itong Caroline Bimstick. Lalagay ko muna siya dito. Papainitin ko muna siya sa aking hands grams. Like, you know, para okay naman siya sa aking lids. Yan, ganyan amount. Ito ding highlighter, lalagay ko din siya sa aking hand. Tatapal ko kasi ito sa ibabaw. So, papainitin lang natin yan dyan ng medyo light. And then, I will just add it on my eyes. Tapos, medyo darkan ko lang tong labas. And then, gagamitin ko yung sabi ko sa inyong beam. Ito siya. Lalagay ko siya dito sa aking area. This one, center. Papunta dito. So now, sa kabila naman, kabilang part naman ng ating eyes. Wait, ayusin ko lang tong kabilang mata. Okay now, so mag-blush on na tayo. And ang aking gagamitin sa aring blush on is si Rosewood. Gamit lang ako ng ating beauty blender. So ipapako lang siya sa pinaka highest point kasi naglagay na ako ng uh, highlighter dyan. So, ayan. Paangat lang din para mukhang mataas ang ating muka. Muka! Ang nakakatuwa dito sa blush on na to, ha, ah, sa napansin ko, kahit dagdag ka ng dagdag, hindi siya super ganun ganun na parang pumuputok na yung blush on mo, yung parang nagiging, ano ka na, nagiging mukhang sinapak ka na, mukha pa rin siyang fresh, oh, tignan nyo. Kahit nakakailang tap na ako, hindi pa rin ako mukhang keme, hindi pa rin ako mukhang sinapak na ewan. Pero sige, hanggang ganyan na lang yung ating i-achieve. Diretso na tayo sa ating lipstick. Iswatch ko sa inyo yung tatlo para makita nyo kung ano yung itsura sa akin. Iswatch ko na muna tong unang si Life kasi parang nangangamba ako baka hindi siya bagay sa akin, sis! Kasi masyado siya siyang peng, ang lagkit ng formula. It's a no, no, no, <laughs> no, no, no, no, no, no. Tinan mo naman yung kulay besh. This one is boys, boo, this kake, zoom, zoom, zoom, zoom, Para akong Nicki Minaj dito. Sis, tanggalin na natin siya. So, proceed na tayo sa ating next lipstick. Try natin tong si Stark Mauve ng Lip Define. So, ito guys, si Stark Mauve. Ito, pwede ko pa siyang dalhin. Carry pump. Oh, 'di ba? Okay pa siya, lakas maka-fresh and okay naman siya. Kaya ko siyang dalhin. Maganda siya para sa akin. Swatch natin yung isa. Check natin kung ito bang si Dusky Rose. Ito na yung pinaka-last na i-swatch natin. And let's see kung ito na ba talaga ang ating magiging lipstick for today. Oh, so for this lipstick guys, it looks great. Gusto ko yung kulay neto ah. Medyo dark kasi siya sa akin. Pero sa camera, okay naman siya. And ito na yung final look ko. Hindi na ako magmas magmamascara and all. Pero ayan yung kinalabasan niya. Ganyan. Ayan siya. Okay naman yung 38 pesos. Lakas maka-fresh ng Caroline at Ever Belena. Ayun yung mga nabili kong konting product nila. guys, kung nagustuhan nyo ang ating um, haul for today, make sure to uh, like this video, comment down below if you have any suggestion or kung meron ba kayong mga uh, gustong sabihin. And also, ililink ko rin po sa description box below kung saan ko pala nabili itong mga product na to at through online, pwede nyo rin siyang bilhin. And also guys, make sure to subscribe to my channel, click the bell beside para maging notified ka whenever I upload videos on my YouTube channel. And guys, thank you for watching and spending a time with me. Have a good one. Stay safe everyone. Bye now!